Alltså, jag skulle säga 93, 94, så 94, 95 så var nog internet som tonårssex. Alla pratade om det, men väldigt få gjorde det. Och visste exakt vad det var och sånt va. Jag tror att vi ska börja någonstans 93 på Kinnevik. Och um, vi, vi var ett gäng människor som jobbade i ett hus i Gamla stan som inte var Kinneviks högkvarter utan ett annat hus. Jag tror det var Skeppsbron 34 eller 32. Och eh, det fanns ett antal tidningar och det fanns lite så olika projekt som pågick och sånt. Va? Det var en massa människor som <clears throat> ville förändra världen och Stenbeck hade pengar. Och ehm, det var väl sådär, om man tittar tillbaka så liksom Agnesens stor aha upplevelse av internet och så här liksom det här i framtiden och sånt Utan däremot så fanns det en väldigt klar bild av hur framtiden var. Och alla var överens om att det var något elektroniskt. Men det stora bråket var om det skulle vara interaktiv kabeltelevision eller om det skulle vara uppringda VVS-er. Och eh, där stod det väl och då var det någonstans i den här vevan så hände en massa olika saker. Det var någon som upptäckte något konstigt akademiskt e-mailsystem som hette internet. Och det var någon som kom hem från USA med första numret av en tidning som heter Wired. Och en sån här tidning borde vi göra i Sverige, det är jättekul. Tänk vad spännande, allt det här som hände i USA. Och så när vi började titta på vad det var som faktiskt hände i USA så upptäckte vi att det hände på en massa ställen i Sverige också. Och Sverige var väldigt bra. Det fanns mycket liksom kabel och sånt va. Ja, men, ja, men Stoka höll på liksom och fibrade upp Stockholm och det fanns några galningar på Linköpings universitet som hade gjort något som heter en webbsida. Det var den tionde webbsajten i världen och sånt. Va? Ja, men det pågick saker och ting i Sverige. Så vi tänkte, nu gör vi en tidning som varje. Men om häftigt är i Sverige istället. Va? Och, eh, ja, men sånt nu ska man naturligtvis ha en webbsajt till den så vi drog igång en webbsajt. Den heter Z Magasin med A till Magasin var ett snabel A. Och eh, eftersom någon kände någon som kände någon som kände PR på KTH så lyckades vi på något outgrundligt sätt få tag i totalt okorrekta domännamnet sine.se. Så vi alla hade e-mailadresser som var erik.sine.se och någon hade då adressen mockasine.se och så vidare. Jättekul! Eh, Jag förvånas än idag att vi fick hållas. Det var en första berusande känsla. Det var som att hitta en ny kontinent och sånt. Va? Liksom, naturrikedomar, möjligheter, främmande folkslag, exotiska växter och blommor och sånt. Va? Och alla var som kalvar på grönbeten. Det var en stor entusiasm och det var en väldigt stor omogenhet. Och det var väldigt, väldigt roligt. Och sen så kom det in pengar i det hela och då blev det liksom snabbt liksom, gick mot stjärnorna och det var liksom löjliga summor. Och som smålänning så förstod jag att det här kan inte sluta bra. Och sen blev det liksom hela den här stora backslashen. Men efter den så är det ju så att jag tror att alla företag idag liksom använder internet som en väldigt viktig del av sin verksamhet och sånt. Va? Och om det var någon avgörande vändpunkt när man upptäckte internet 94-95 så var det inte någon sån här vändpunkt som fick internet att accepteras. Utan jag tror liksom att om budskapet är internet är viktigt, det kommer förändra världen, då tror jag alla har köpt det. Alltså torget var en jättebra idé. Torget var människor, postens affärsutveckling. De hade en väldigt bra bild av hur framtiden skulle se ut för ett företag som posten. Mattias och jag kom in september 95. Och så började vi utveckla någonting. Tanken var att vi skulle då vara, var då, vi skulle vara de här gycklarna och sånt. Alltså, locka dit kunderna och så ska andra befolka liksom själva gallerian med butiker. Ja, jag, jag, jag tycker torget är liksom en bortslösad möjlighet. Och uh, mycket av det tänket vi hade är liksom... Mm torget hade kunnat bli Blocket. Torget hade kunnat bli Ebay. Eh, eh, det, det är en förslösad möjlighet. Det, menar, den roligaste tiden jag var med om på internet, det var nog hösten 96. Men varje vecka när vi kunde titta på besöksstatistiken så hade den liksom bara stigit på ett magiskt sätt. Vi gick från 2000 besökare i veckan till 180 000 till 320 till 570 och så här. Va? Det var liksom insane. Jag tror inte att internet går att beskriva i termer av det bästa med internet och det sämsta med internet. Internet är, som alla andra saker vi gör, ett verktyg. Och bra människor gör bra saker och dåliga människor gör dåliga saker och sånt va. Och alla de aspekter som liksom vi människor har finns på internet. Och i och med att internet är ett kraftfullt verktyg så ger förutsättningar för goda människor att göra väldigt bra saker och för dåliga människor att göra väldigt dåliga saker. Jag hittade en gammal intervju som var gjord med mig någon gång 95 eller 96 eller något sånt. Och då, då bara, hur många, kommer använda, hur många kommer använda internet om 20 år? Och då svarade jag, alla, men en massa av dem kommer inte att veta om det. Och tycker, hur kunde jag veta det? Ja, men alla använder ju internet, men folk, det blir mer och mer att man inte använder internet, utan man använder en app och liksom bakom dig finns internet som fixar allting och sånt. Va? jag tyckte han ganska bra iakttagelse. Och jag får skryta lite med mig själv och lite, lite så här blygsam, stolt blygsam.